қазаққа болыспайды басқа ұлттарда ұлттарды қолдайды орыстарды қолдайды жай қырғыз өзбектерді қойшы ол біздің э, иә біздің бауырлас мемлекет қой ел қой бауырлас орыстар ғой біздің ата жауымыз орыстар вот міне орыстарды қолдайды ол қазақтар біздің жауымыз сондай қазақтар